Угада сцена продолжува. 4 декември, среда, филмска вечер со режисерот Горан Тренчовски и проекција на филмовите Игра и спас и Духот на татко ми. 5 декември, четврток, филмска вечер, избор на лауреатски филмови од Астерфест 2013. Проекциите започнуваат во 20 часот. Влезници се продаваат во книжаницата на Економскиот факултет. Секој работен ден од 9 до 16 и 1 час пред почетокот на настаните. Се гледаме. Угада сцена. Пронајди го својот круг.